you think say so, they wise? qui est parti vraiment avec mon argent. <laughs> C'est ça, on va voir. <laughs> Vous allez me sentir. Ce n'est pas vrai, tout le monde en fait ça. Vous allez me voir. Mbi, sans venir. ça va chauffer. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! <laughs> Des sauvages comme ça. Oh, oh,